5月が終わるとその、まあ、今は割と過ごしやすいんですけど6月入るとまた梅雨が来たりしてジメジメして、まあ、ちょっとどんよりしたよどんだ気持ちになったりダークな気持ちになったりすることもあるかと思うんですけど、えー、私は割とまあ晴れてるような歌とか、えーと、とポジティブな歌が多いんですけれど、まあ、次の曲はちょっとなんていうか青空がよどんできてちょっと気持ちがダークになってやや ネガティブになってしまうような感じの、え歌を、え作りました。 I'll aquí en 曇り空の下悩んだ末に出した最適